Subhanallah Wallahi dahsyat Saya tidak bisa cerita apa lagi Mau cerita apa lagi Wallahi dahsyat Saya tidak pernah istiqamah Menamalkan doa seperti ini Alhamdulillah Selalu terkabul Bahkan niata Niata Allah kasih Sudah selesai Wallahi jamaah sekalian salawat kepada Nabi Muhammad bukan budaya bukan kebiasaan tapi amalan yang sangat manfaat buat keselamatan kita kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhasibullahu al-abida laisa bainahu wa bainahu turjuman Allah akan hisab hamba-hambanya satu demi satu bersatu bersatu dan tidak ada penerjemah jadi tidak baki terjemah translate ya Allah saya tidak mengerti bahasa Arab saya tidak mengerti bahasa ya Allah gimana ini saya butuh translate atau benacara supaya bisa bantu saya lulus dari hukum tidak ada yang hakim Allah keputusannya Allah yang menentukan Allah mahkamah yang dikuasai Allah hamba di hadapan Allah saksi semua tangan saksi mata saksi lidah saksi kaki saksi buku amal saksi malaikat saksi bagaimana kita mulari ditanya oleh Allah hei hambaku ingat enggak di malam itu di tempat itu kamu berlakukan dosa itu seorang hamba yang masih memiliki iman dia merasa dan ingat dan dia merasa malu dia tunduk kepalanya kata Allah malu ya malu tunduk ya malu ya Allah malu malu dan subhanallah tanda rahmat Allah ketika Allah bertanya dengan kita tak ada orang lain yang bisa lihat supaya apa? supaya hisab kita di antara kita sama Allah tidak terbocor kepada orang lain supaya tidak malu sama orang lain Allahu Akbar habis kita sudah laku diri Ya Allah saya ingat dan saya rasa salah dan saya malu apa kata Allah waktu itu kamu lakukan dosa itu aku tutupi aku tutupi tidak ada yang tahu kita lakukan dosa ini sudah sekian tahun ada yang tahu enggak tidak ada yang tahu karena kita lakukan di saat sumbuni. kata Allah di saat itu kamu lakukan dan kamu tahu itu dosa tapi aku tutupi supaya kamu jangan menjadi malu di depan keluarga atau di depan sahabat aku tutupi dan aku sekarang sudah menutupi dosamu di dunia dan sekarang aku hapuskan dan ampuni dosamu di akhirat Allahu Akbar disitulah terasa anugerah ampunan Allah yang maha kuasa dan Allah di saat itu mampu menghukum kita dan kalau Allah menghukum kita Allah tidak pernah menzalimi kita justru itu keadilan Allah tapi Allah tidak memperlakukan keadilannya justru yang mendahulukan ampunan dan kasih sayangnya habis selesai hisab harus semua tambah kecuali liwati neraka jahannam di atas sirat sirat yang panjang yang kejam seperti pedang yang tipis sambil tidak bisa dilihat oleh mata katanya tipisnya seperti subhanallah imam bisa jalan di atas rambutnya kejam lagi masuk di atas serat terus jalan di saat itu ada doa yang ia melamatkan kita sampai menuju surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia sudah duluan kalau Sayyidina Abu Bakar berjalanan di atas sirat disebutkan 100 tahun tapi Sayyidina Abu Bakar satu langkah di atas sirat langkah kedua di depan pintu surga dahsyat ini Sayyidina Abu Bakar seperti itu bagaimana Rasul Rasul sudah menunggu di depan mulai manusia satu bersatu jalan di atas serat dan Rasul di saat itu sibuk berdoa Allahumma salim salim Ya Allah selamatkan umatku ummati ummati ummati ummati sampai mereka terselesai sampai di situ saja sebelum masuk surga ada berita gembira untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ada yang masuk surga harus berjumpa dengan beliau dulu betapa muka dan disediain minum yang disebut air al-kawthar dan di situ banyak gelas tinggal kita ambil gelas dan minum begitu kita mau ambil gelas dan minum datang Rasul jangan kamu minum langsung dari tanganku sendiri barang siapa yang minum dari tanganku tidak akan haus selama-lamanya Allahu Akbar di situ terasa kemuliaan begitu kebahagiaan kita bertemu dengan Nabi Muhammad dan bisa langsung minum dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya begitu saja, bahkan Nabi Muhammad memegang tangan kita menajak kita masuk. Delapan pintu surga. Ada delapan pintu. Rasul bersabda, satu pintu luasnya seperti antara langit dan bumi. Satu pintu antara langit dan bumi luasnya dan kata Rasulullah di saat itu akan manusia gesa-gesaan untuk masuk surga itu tanda apa? banyak yang akan masuk mudah-mudahan kita terhitung dari yang banyak begitu ahli surga masuk kira-kira Rasul berhenti ahli surga sudah masuk sudah aman tidak Rasul balik lagi keluar dan menuju dari langkah sirat yang pertama melihat ada enggak ternyata ada di antara umatnya yang tersisa yang dosanya terlalu banyak gesa gesaan di jalan merangkak di jalan sambil jatuh di dalam neraka Rasul ber mana mereka masuk ke neraka kata Allah subhanahu wa ta'ala melihat keadaan Nabi Muhammad SAW apa yang dibutuhkan lagi kata Rasul Ya Allah saya tidak akan puas masuk surga sampai hamba-hambamu yang ada di neraka umatku diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala menizinkan Nabi Muhammad keluarkan dari neraka dia keluarkan sudah cukup ya Nabi Muhammad tidak cukup ya Allah masih ada lagi diambil lagi dikeluarkan diambil lagi dikeluarkan artinya dari umat Nabi Muhammad yang masih banyak dosanya yang masih banyak kelewatannya sama Rasulullah yang tidak fantas memberikan kemuliaan kepada Rasulullah SAW dapat pula syafaatnya Nabi Muhammad yang tidak pernah memberi tanda sayang dan cinta kepada Rasul dapat rasa sayang dan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil kata malaikat Jibril, demi Allah saya melihat Nabi Muhammad mengambil manusia dari neraka Jahannam diselamatkan dari siksa dan membawa mereka ke surga. Kata malaikat Jibril, sambil aku kira tidak ada lagi yang tersisa di neraka Jahannam sakin banyaknya yang dikeluarkan oleh Rasul. Itu syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu jamaah sekalian, ini yang saya ceritakan saya mohon kalau anda lagi bersalawat ingat itu semua Nabi Muhammad bukan Nabi yang biasa Nabi Muhammad adalah Nabi yang penolong kita nanti di hari kiamat seandainya kita masuk neraka jahannam masih ada harapan kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu dia masuk neraka saja dapat syafaat Rasul jadi sejauh mana kita bisa mencintai beliau sejauh mana kita minat mempelajari kehidupan beliau sejauh mana kita mengenal sunnah-sunnah beliau di zaman ini umat yang paling bodoh terhadap beliau kita umat Islam kita umat Islam banyak hal yang tidak tahu tentang beliau tidak tahu bagaimana berjuangan beliau bagaimana doa-doa beliau untuk kita bagaimana kesedihan beliau kalau ada di antara kita yang kena musibah atau keburukan apalagi masuk neraka Siti Aisyah radhiyallahu anha ستي عائشة رضي الله عنها برنا من تسمى رسول دعاء يا رسول الله طول دعاء كان سيا رسول من دعاء كان اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت يا الله أمبوني له دوسة دوسة استريكو عائشة dosa yang lama dosa yang baru dosa yang terang-terangan maupun dosa yang tersembunyi Siti Aisyah menaminkan doa Nabi Muhammad dan menangis dan bangga dan senang saking senangnya saking bahagianya dia tertawa sambil Rasul melihat Siti Aisyah senang wahai Aisyah apakah kamu senang dengan doaku kata Siti Aisyah bagaimana aku tidak senang aku justru merasa bahagia dengan doamu untukku ya Rasulullah apa kata Rasul ketahuilah wahai Aisyah ketahuilah doaku yang baru ini untukmu itulah selalu doaku untuk umatku di setiap salat itu doa Nabi kita buat kita setiap beliau salat mendoakan kita Ya Allah ampuni dosa dosa umatku dosa yang lama dosa yang baru dosa yang sembunyi dosa yang terang-terangan setiap salat itu doa Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk kita semua apa yang diminta oleh Rasul Rasul tidak minta banyak dari kita salah satu yang diminta oleh Rasul dan memohon satu itu berbanyak itu satu-satunya yang Rasul minta banyak selain itu Rasul tidak pernah minta banyak satu-satunya Rasul minta banyak apa? salawatlah kepadaku berbanyalah salawat kepadaku mengapa Rasul minta berbanyalah salawat kepadaku kenapa tidak minta amalan yang lain untuk dibaniakan salawat atau amalan yang lain mengapa hanya salawat Rasul berpesan berbanyalah salawat kepadaku karena Rasul tahu dengan kita berbanya salawat kita akan dijamin dapat syafaat beliau dan itulah beliau yang diinginkan bukan hanya dapat syafaat bahkan Rasul sendiri bersabda akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah yang paling dekat kepadaku hari kiamat yang paling banyak salawat kepadaku bahkan berita gembira bagi seorang hamba umat Nabi Muhammad SAW أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلتها فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ini keistimewaan khusus kelebihan amalan yang utama bahkan yang terutama di hari Jumaat dan di malam Jumaat fokus hanya bersalawat kepada Rasul mengapa karena Rasul yang berpesan Rasul yang minta Rasul berpesan berbanyalah salawat kepadaku malam Jumaat dan hari Jumaat mengapa ya Rasulullah khusus hari Jumaat dan malam Jumaat karena salawat kalian Allah sampaikan kepadaku kata guru saya para siapa yang ingin Rasul kenal dengan dia berbanyalah salawat kepada beliau